大家好，今天我们来分享第二十六个技巧：面对任何欲望。这段经文说，当某一个欲望来临，考虑它，然后突然间停止它。我们感觉到有一个欲望，一个性欲，或者是一个爱的欲望，或是一个对食物的欲望，任何欲望都可以。 我们感觉到一个欲望，考虑它。当经文说“考虑它”，它意味着不要以赞成它或反对它来思考，只要考虑那个欲望，看它是什么。在此，考虑意味着不解释，而只是按照它本然的事实来看它。那个欲望就在那里，直接的、立即的看着它。 不要将我们的思想或是观念带进来，因为没有一个思想是我们自己的，没有一个观念是我们自己的，每一样东西都是别人给我们的，每一个观念都是借来的，没有一个思想是原创的，没有一个思想可能是原创。不要将思想带进来，只要看着那个欲望，看看它是什么。 就好像我们不知道任何关于他的事，面对他，跟他碰头，那就是考虑他的意思。比如说，有一个性欲来到我们的头脑，我们说这是不好的，这不是考虑。我们被教导说这是不好的，所以我们并不是在考虑这个欲望，我们是在咨询经典，我们是在咨询过去过去的老师。 或是过去的圣人，我们并不是在考虑那个欲望本身，我们是在考虑其他的事。我们在考虑很多事，我们的制约、我们的成长背景、我们的教育、我们的文化、我们的文明，或者是我们的宗教，但那不是欲望。这个单纯的欲望来临，不要将头脑、过去、教育和制约带进来。 不要将我们自己的价值观带进来，只要考虑这个欲望它是什么。如果在我们头脑里面的所有那一些社会和父母透过教育和文化所带给我们，都能够完全洗掉。如果我们全部的头脑都能够被洗掉，性欲将会升起，它将会产生。 因为那个欲望并不是社会所给我们自己的，而那个欲望是我们生物内建的，它就在我们里面。因为我们每一个人都是从性出来的，所以我们身体的每一个细胞都是性细胞，我们是由性细胞所组成的。除非我们的生物性能能够完全被洗掉，否则那个欲望还是会存在。 这个技巧分成两个部分，首先停留在事实上面，觉知，注意那个正在发生的。当我们感觉到有一股性欲在我们里面有什么样发生，看我们如何变得很狂热，看我们的身体如何开始战斗，我们如何感到有一个突然的疯狂悄悄的爬进来。 我们如何觉得好像我们被其他的东西所占据？感觉它，考虑它，不要做任何判断，只要进入这个事实，性欲的事实，不要说它是不好的。如果一旦判断，那个考虑就停止了，我们就把那个门给关起来了。考虑它，观察它，然后第二个部分，这的确很美。 希瓦说：“然后突然间停止它，要怎么做呢？那个欲望就在那里。我们已经考虑了，如果我们有考虑它，它将不会有困难。第二个部分将会是容易的。我们的头脑会想，这是好的。如果我能够停止性欲，这是很美的。所以我们要非常的保持觉知，看着我们的头脑。” 不要创造出任何喜欢或不喜欢，只要考虑，然后第二个部分就会变得比较容易。我们可以停止那个欲望，要如何停止它呢？当我们很完全的考虑一件事情，那是非常容易的。停止它将会有什么样的事情会发生？有一个欲望在那里，我们并没有压抑它，而它已经出来了。 它已经浮现了，它搅动了整个存在。事实上，当我们考虑一个欲望而不加以解释，我们的整个存在将会变成一个欲望。当性在那里，而我们并不反对它或赞成它，如果我们对它没有什么想法，那么只是借着看着那个欲望，我们的整个存在都会摄入它。 一个单一的性欲将会变成是一个火焰，我们的整个存在将会集中在那个火焰上，就好像我们已经完全变成性欲的，它将不只是在性中心，它将会散布到整个身体，我们身体的每一根纤维都会颤抖，那个热情将会变成一个火焰。就在这个时候，停止它，不要跟它抗争。 只要说“我停止”，它将会有什么的事情发生？当我们能够只是说“我停止”，就会有一个分开的发生。我们的身体，我们那热情的身体，我们那充满性欲的身体，和我们变成二，突然间有一个片刻之间，我们变成分开的两极，身体受到热情和性的煎熬。 而中心是宁静的、关照的，在那里没有任何抗争，就只是一个分开。这一点一定要记住。在抗争当中，我们并不是分开的。当我们在抗争，我们跟那个客体是合一的；而当我们就只是停止它，我们就是分开的。现在我们可以看着它，就好像其他某一个人在那里。 而不是我们在自己在那里。第一阶段的考虑它，使我们变得更有能力。如果我们无法做到，记住，那是因为我们并没有真正去考虑那个事实。再来就是第二个阶段，突然间那个冲动浮现，我们停止它，那整个能量会在我们里面有一个跳跃。那个技巧是一样的。 只是那个层面是不同的。当某一个欲望来临，考虑它，然后突然间停止它。今天我们就分享到此。